ibali lethu lithi ubhaku nospoti ne libhalwe ngubani ngugerald sekoto ne okay zomamela ke ubhaku nospoti mandulo phaya Kwakukho izinja ezimbini ezinemfeketho, uBhaku noSpoti. Zazihlala kwidolophu ekuthiwa yiCumakala. Bathe aba bahlobo babini basileyo bakuqonda ukuba abahlali banomsindo, bagqiba ekubeni bemke eCumakala. Bakhwela uloliwe olandelayo oya eDikeni, idolophu eyayingekho kude kuyaphi. Amatikiti kaloliwe bawathenga ngemali ebabeyibe kubahlobo babo. Hm, Imigulukudu ne? ngamasela la ndicinga uba bazokwazi ubaleka baye edikeni he masiveni kuloliwe bahlala ecaleni kwenkosikazi agwana nonkosikazi nkomo ubhaku wabuza unkosikazi agwana hmm. hmm. ndiza kwehla eqonce Isitishi esiphambi kokuba ufike edikeni. Ndisendleleni eya kundwendwela umyeni wam. Ulipolisa edikeni, niyazi. Mm, ucinga into yoba bazoyithanda ezinje into yoba lo myeni elipolisa? Ngoba kutheni? Ucinga uba bazoyithanda? He? Ngoba kutheni? Ngoba kutheni? ngoba kutheni bengazoyithanda very good ngoba bayaba ne okay kodwa ke mamelani ke amehlo onke apha kum sizawuliphela apha eli bani ngoku namhlanje ne